друзья, всем привет! От управився, убрав і розсипав їм грецькі оріхи. Грецькі оріхи мені пишуть, що типа, чого ти їх не здаєш. Вони там наполовину койде гнилі, ну койде пропавші, поэтому їх здавати не годиться. А свинкам то, що треба. Значить, що у нас по сараю, що у нас по новостям. З цієї сторони, де я плітку ложив, нормально держиться, а з цієї сторони, іменно де я на шифер плоский ложив, маленьку тоненьку совєтську плітку, чогось відпало, не знаю чого. Може що вона дуже тоненька та, а там хто його знає. Свиноматка мешкам. Ця не загуляла. Вже пройшло після йома та почти дві неділі і не загуляла вона. Тобто загуляє, мабуть, аж е, на 21 день, на 18-21 день. Барашка теж саме не загуляла. Хоча знаходиться біля хряка. І зефок. Оця свинка, сніжинка загуляла аж на 21 день. Я вважав, ну і покрили хорошо, е, аматор покрив її два рази в перший день і раз на другий день, тобто нормально. Еті в нас підростають, це їм буде 18 5 місяців. 18 июня ровно 5 буде. А этим буде 21 июня ровно 5. Ці так само. Це з тої половини, з того виводка 21-го. І ці 18 це просто я п'ятнистих отсадив віддільно, щоб їм не тісно було. Бо думаю, літо туди-сюди, щоб не толкалися. Цим теж 18. го А Брошкіна грижовик і той третій і 2 іюня. Ровно 5 буде. Тобто самі старші оці. Ну вони на 2 неділі, виходить, старші. Всіх, кого на опорос, поставив станки. Це в мене ось должна київлянка, обізянка і кантор шанюра. Якщо обізянка цей раз так само опорос буде 2-3 порося, або 5, я її потім після опороса встановиться і уберу. Ну, по київлянці не знаю. Київлянка вроді би вона стабільна, 7 штук, ну 7 ще куди б не йшло, а це вже обізяна прям почала. Е, ну, щоб оставалися такі свиноматки, якби е, многоплодні. От, Допустимо, якщо в мене кантурша Плюс-минус всегда 10-11 штук на її стабільно. Ну київлянка всегда 7 штук. А Бізанка під вопросом. Евки, понятно, по ним вопроса нема, в них хороша материнська лінія. І якби з чотирьох три нормально все показали. Опороси отлічні, все шикарно, все хорошо. Тим більше є свій хряк. Хряк у мене, хто не знає, це виходить петрушка покрита макстером і оце поросенок отакий. Ну, виходить, е, є там Петрен, Макстер. Ну, на откорм поросята нормальні будуть. Мені то, в принципі, на откорм поросята і треба. Поки поросят нема в продажі, продавати поки що нічого. І те, що буде, дай Бог, щоб було, оставлятиму собі, тому що самому треба на откорм. От такої. Тут я не знаю, з цієї партії це канторші поросята. Оставлю одну або дві свинки на свиноматок. Ось я їх намітив, вони такі вишньові цвіт, то темно-вишньова така, а ці більш світлі, я оставлю їх або одну, або дві подивлюсь на свиноматку. Щоб були і кантори, щоб були, допустимо, ті ж самі Петрен і Ефки. То есть я вообще планирую на будущее, щоб э, свиноматки були тільки для своїх поросят, щоб самому їх оставляти на откорм, щоб не продавати, тому що все одно вигідні, коли хай свиноматок буде менше, але щоб мені вистачало їх на год, на годовий откорм. Тобто тільки для свого замкнутого круга свиноматок держати. Не продавати поросят, а чисто для себе. І поэтому лучші з лучших оставлю для себе в будущем. І так само, понятно, що як будуть лишні поросята, щось продам не без цього. Брошкіну на свиноматку оставляти не буду. Це Брошкіна, це вони виходить від обізяни. Якщо свиноматка сама по собі не дуже така многоплодна, то такі поросята будуть. Свиноматки хороші, допустимо, одефок. Одефок, от От Ефка це Йоршир, то тобто крупнобіла і ландрас. От одних, звісно, у них материнська лінія на висоті. Вони викармлюють, хорошо витягують. Барашки молоко перегоріло. Цієї теж вже перегоріло, все нормально, відновлюється. Ну, то есть вот такой. Также спрашивал у мене станки. От е, який розмір станків? Це почти кожне відео, якщо я показую сарай, спрашивают станки які. Всі станки у мене 2 на 3, ширина 2, длина 2. Вони всі однакові. Що ці, що ці. Просто тут немає перегородок, ну клеток. Тут я зробив маленький і поставив сюди станки для опороса. Мені удобно опорос тут, е, відходять, встановлюються тут, на вольному виголі. Так дуже удобно. Спрашували, а якщо зробити не 3 на 2, а допустим 3 на метр 70, на метр 50. Можна і 3 на метр 50, просто буде уже, ну місця трохи менше. Нічого страшного не буде, якщо міста більше нема, то робіть як виходить. Получається 3 на метр 50 робіть 3 на метр 50, 3 на метр 70 робіть 3 на метр 70. Кожен дивиться по своєму сараю, по своєму місту. Тобто отак. Я вообще планирую в будущем сделаю щелеві полы, ну той сарай, кто там следит за каналом, знает. И щоб у меня там штук 20-30 були на откорме на щелях, а на зиму сюда підсаджувати, чтобы тут было чуть-чуть теплее. Тут и так сарай теплый, хороший зимой. Ну, чтобы тут тоже были не тільки там 5-6 свиноматок, а якийсь сидів откорм. есть я так думаю. Вот такое по моїм наблюденням вот, допустим, е, це київлянка, київлянка, ось у мене, оця свинка, київлянка, покрита макстером. І ці поросята менші на 3 дні, ось до цих. Но ну, ростуть лучше, ніж кантур. Кантур він е, трошки якби такий з замедленням стартує, але потім обганяє всіх. Це по кантору. А ці набирають, набирають, а потім останавливаються, тільки вширі ростуть, а вже в висоту, в длину ні. Ну, Це по моїм наблюденням. А з усіх, що показало самий хороший рост, е, самий такий бистрий рост, це F1. І також поросят одних. От в мене там в другому сараї грижовик і кнопа. Ну, кнопа то понятно, сама маленька була. Ну я по грижовику наблюдаю, він обичний стандартний поросенок. Ну, росте він ого, хоч і з грижею, ну рост у них колосальний. Я думаю, буде рост лучше, ніж у канторів і чим в оцих от Петрен Макстер. От виходить, в мене аматор, ось такий примерно хряб. Тільки це п'ятницький, а то білий волосатий. Тобто від нього, я думаю, повинні бути поросята більш-менш нормальні. І також, хто там думає свиноматку, приобрести собі, там, ну, купити десь на плем'я для дома, там, для себе. Свиноматку не беріть, не Макстера, не Петрена, беріть таке щось більш просте. Или кантора, ну опять же, кантор. Кантор непогана свиноматка, ну раз на раз не приходиться. Буває дуже хороша, буває і не дуже хороша. Поэтому отак. Ну, з цієї свиноматки я оставлю, попробую теж. Вони мені чим нравляться кантори, що вони здорові, вони як гіганти ростуть, ну такі длинні і високі. А от оці, допустимо, Макстер Петре, Ну вони круглі, такі коротиші, збиті, низенькі на ногах, ну тяжолі. А ті такі, як коні. От, допустим, в мене сама здорова із усіх свиней, навіть більше, ніж Евки, це кантурша. Нюрка. І нюрка в мене була з, з усього виводка по-моєму, після кнопи на другому місці. Кнопа була маленька, а це нюрка після кнопи. Тобто, От вона з усіх свиней, що в мене є в хазяйстві, сама здорова, гігантіха. А ці от, ну вони збиті, такі круглі, тяжолі, ну вони маленькі, низькуваті на ногах, от як київлянка, вона м'ясна, все. Ну На на ножках низькувата, збита, кругла така і все. А кантори, звісно, насчет цього. Е, ну и мясо. Вот если взять по мясу, самое лучшее мясо, самое вкусней, ну я думаю, из кантура. То тобто есть мясо вкуснее те, где есть дюрок. От дюрок є, покрита дюрчиха е, петреном, а тоді перекрита опять дюрком. Ось це поросята. Тобто чиста дюрчиха, перекрита була моїм хряком каштаном і перекрита опять дюрком. І оце такі поросята. Кантур теж непоганий, але коротше, в кожного свої якісь плюсики, в кожного свої якісь мінусики. Отаке, не без цього. По сараю. Зараз на дворі жарко. Ну, не скажеш, що прям тут вони мучаються, не скажеш, що їм тут жарко. По-перше, двері я закриваю. Коли вже дуже жара, то я двері відкриваю, щоб этот. Ну, затягував. А так ось вікна зроблені таким образом, щоб на них сквозняка не було. Тобто по верху ходить сквознячок і тим самим витягує витяжки. І тут немає. Ну я взагалі не знаю, що таке в сараї духота, аміак і так далі. Тут насчет цього що що красота. Эту сторону я заглушив повністю отражаючий Е, Параоном с отражателем, отражателем туди на сонце, щоб сонячна сторона від вікон отражала. Бо раніше в мене воно було відкрите, жара дуже йшла. Вікна дуже сильно жарко було. От Особливо після обід. І також ну, він тягне, от сквозняк тягне понизу і витягує. Вони отут понизу і, і гасяться. Ну, воно, виходить, оттуда трошки сюди, мабуть, затягує. Коротше, отак. Сараєм спрашували, що ти скажеш по сараю. Ну, буде в августі ровно год, як я пользуюсь цим сараєм. Як я запустив перших свиней цей сарай, я в августі місяці в прошлом году запускав сараєм більше, ніж доволен. Убирати добре, удобно. І насчет такого проходу широкого, в мене проход виходить сама, де е, де біла плітка, метр п'ятдесят і два лотка по 25. Тобто ширина проходу виходить 2 метри. Дуже удобно. Во-первых, з вікою убираємо, там я з тачкою, вона там з віником чи з чим і не толкаємося. Ходимо з тачкою, поїхав, убрав, розвернувся тачкою, їдеш назад, дуже удобно нема цього толкучки, тобто нормально, широко, хорошо по місту, як я і хотів. Ну, спочатку, звісно, хто повний, я хотів э, не робити там комнату, кабінет чи, чи этот, битовку і котельню. Я зразу хотів, щоб заходили і сарай. Тобто перші дві клітки в мене виходить одна клітка Ось така точна клітка. І тут у мене дві клітки. Ось одна, це виходить клітка 2 на 3. І отут де кабінет. Ну, кабінет, битовка. Друга клітка 2 на 3. Тобто так би було в сарай заходиш. Ну, зробив, посоветували, не пам'ятаю вже хто з підписчиків, зробив, типу, як придбанник, я так і зробив. І дійсно, да, двоє дверей зимой дуже ефективно во-первых, мороз не так іде, і мухи не так залітають і так далі. Мух я нічим не травив, нічим не обробляв і от, бачите, як дує сквозняк хорошо вверх. Він якраз ткань тіліпається, шторка. Як хорошо затягує сюди сквозняк. А тяне його, тому що витяжки тянуть. І десь воно дуйнуло, шмик, шмик, і воно постійно саме по собі своїм методом витягує. Утеплю, обклею, це ми побривали де пожовтіло, треба обклеїти, воно все є у нас. Ну, то я вже буду робити задвижки, щоб на зиму то вже таке підійду. Ну, коротше, так. Горіхи спрашували чи горіхи ти даєш, е, нічого страшного. Ні, нічого страшного. Їдять хорошо. Ну я не побагато, не так, що говорю, ну 10 штук дам одній там за раз. Київлянки дам. Це така любительниця. На. Не знаю, нравляться їй горіхи чи ні, самі дивіться. Вона вкидує горіх, як як вишню, як черешню. Вона я не чувствує, що воно тверде там. Саме хуже з усіх їсть горіхи це аматор. От. Він взагалі погано їсть. Горіх. А, поїв, так? Да? А, ти поїв горіхи. На тобі два штучки. Ну такий. Качає їх ото. Не їсть конкретно. Нате. Короче, такі, друзі, діла. На вопрос ответив. Що мог сказати? Сарай зимой тоже теплый. Мишей нема, крис нема. Там писали, миші винесуть сарай, ніхто нічого не виносить. Кстати, миш в сараї одну бачив зимою, витравив її під кабінетом. а там. І все. Після того я свиней не бачив. Ні свиней, ні їхніх, ні їхніх відходів. Нічого нема. Мишам тут неудобно. Тут везде бетон, метал, тут ніде не зробиш норку і сховатися ніде. Вон. Свинка поросла. Свинка поросла. Ну, обізяні, по-моєму, самий перший пороситься. Ну, в неї щось живіт не дуже. Я думаю, що бізянка піде. Навірно, на м'ясо. Все, всем пока.